Shalom, shalom fidèles téléspectateurs de l'émission, euh, auditeur plutôt, hein, de l'émission Mabondeli Bota et Longona Pasteur Kalala, Zamba Lola, Apambo Labino Apambo Labino, Yamingi Koleka, Nakombo, na Yesu Christo. À la présentation, c'est votre humble serviteur, l'homme de la continuité des actes des apôtres, le pasteur Kalala, homme de Dieu. tika likolo ezala favorable na ndeko mwasi mpe mobali mwana moke mpe mokolo motutu oyo azali branche scotche mpe na kati na kolanda biso na cadre ya émission oyo tika ete likolo ezala favorable na bino ale topesi yo shalom topamboli yo ndeko mwasi ndeko mobali topamboli yo mwana moke mokolo tika ete likolo ezala vraiment favorable mpe topesi bino nyonso tu mbote na nkombo na yesu masiya donc tous euh, tozali bongo koko oyo ezali mateya na biso toujours na cadre eh, esprit de morts mais avant cela on moko la moko na bana nzambe oyo eleve élevé yo opesa nzambe wana merci pour la souffle de vie être mouvement pe respiration okopesa merci na kobatela ya abateli yo opesi merci na être mouvement pour na protection pour na ngolu salut aux ala compte parmi vivant aza nzambe na bolingo pe nzambe na mawa otomboli vwana yo banda kokumisa nzambe banda kopesa merci pour ce temps favorable tosambeli na kombo na jésus Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici du sous liboso na yo. Pona konetola monene na yo. Yesu nango zali malamu, Yesu bongi na lokumu, Yesu obongi na masan joli. Te pécho merci pamba toza malamu otonda na bolingo pe na mawa na yo to seigneurie na yo dans les noms puissants, glorieux et merveilleux de jésus-christ Walinzambe nzambe na nguya Nangai, bikamwa na ngai makasi na ngai elonga na ngai ozali nguba na ngai oali nyonso katikati na bomoi na ngai toye tu yo toye yo jésus-christ de nazareth yambe expression ya reconnaissance na yambe expression ya gratitude na elika motema kuma pe sanjolama au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toujours dans la même attitude à prière, aucun rosenga en Zambé et quitter la yo, miséricorde et compassion dans Zambé et quitter la yo, le van en ma na ma bénion, souci kosal, na suir ya ma pensée, senga na yesu masia, la robe na yo, to sambeli, na combat Jésus éternel dieu tout-puissant miséricorde na yo es compassion yo zambe, ko limbisa, ndeko mwasi ndeko mobali mwana moke mokolo obstacle moko songolo oya comme péché en parole en pensée ou en acte libosona yo zambe ko limbisa ye ko sokole na makila au nom puissant de jésus-christ de nazareth merci pour purifier mitema mi Merci pour nettoyer les vêtements pour purifier conscience pe subconscient biso. Merci pour makila natalo, makila nelonga ou epetoli ebulisi pe santisi moko na moko dans les noms précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Tosambeli petrobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, toujours na 4 na même élan, na moko na moko na biso, asenga sous plénitude ya saint-esprit lobana a inondé yo ton so son nguya a revêtu na puissance na ye to sengi nguya molimo santo saint-esprit merci pona kokamba biso merci pona puissance na yo merci pona plénitude na To sengi na yo molimo na nzambe revêtir moko na moko na biso donc kosenga na yo opakola biso mafuta na yo tosengi na yo owendre biso na nguya na yo tosengi oyo ezali bongo moto na yo kopela katikati na moko na moko na biso na pokwa ya lelo au nom de jésus-christ tosambeli tolobi gloire et louange à toi seigneur jésus bien-aimé nzambe na lola azwa lokumu apambola yo ndeko mobali apambola yo ndeko mwasi apambola yo mwana moke mokolo apambola bino nyonso tu oyo bozali branche mpe scotche en cenet moment bozolanda biso tika ete likolo ezala favorable na bino au nom puissant glorieux et merveilleux de jésus de nazareth nasengisi kasi kona motu nyonso tu leka na kopartage partage partage multiplier vraiment bapartage invite ndeko invite yaya invite leki invite moninga mpe eloba na ye arejoindre biso na mateya moment ya prière merci beaucoup yom tozali sala déjà tikete likolo ezala favorable na yo au nom puissant glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Au partagez donc dans le groupe WhatsApp côté aux abonnés, partagez dans ma groupe Nyon surtout Oyo côté aux abonnés, permettre nan ndeko mwasi ndeko mobali azala branche scotché yum moto ozali kopartage jusqu'à sikoyo likolo ezala favorable Nayo. yo alobi lisusu likolo ezala favorable nayo au nom puissant de jésus-christ de nazareth tikete likolo penza ezala très favorable nayo. yo yo moto ko kosala yango sika sikoyo que le dieu des armées vous bénisse qu'il vous bénisse richement merci beaucoup à vous tous allez Sikasiko, sikoyo tozokende Ma na bongo mateya Nabisu. Tu as toujours que na Belana etali ba esprit des morts, oyo bato ebele bazali malheureusement visité na yango euh, sous consciemment bamosusu mpe bayebi te bamosusu mpe baza vraiment Yakoyeba, mais bamosusu mpe bazali vraiment ignorant tout simplement comme la bible déclare mon peuple périt faute de connaissances. Mais heureux soit-il s'il observe la loi. Un peuple sans révélation, il est sans frein. Il est heureux s'il observe la loi. Or, notre loi, c'est la parole du Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Donc, on a reçu Nayo, papa, maman, on Olanangasko attentivement parce que nous voulons passer à l'essentiel. Bien-aimés, nzambe apambola mutu ozopartage je pense kopartage kaka na les amis te me oza kopartage mpe na bagroupe misusu oza mpe kotinda invitation na baninga na bandeko basi mpe mibali ozali kopartage kopartage mpe koinvite baninga nyonso tike ete likolo ezala très favorable na yo abi lisusu likolo ezala très favorable na yo yo moto ozali kolanda biso en ce net moment donc euh, on peut déjà commencé ndeko na ngai yoka lelo tozali kolobela bapoint de contact mpe baporte d'entrée ya milimo oyo tobengi molimo ya liwa na katikati na vie ya bana na nzambe le porte d'entrée et les points de contact bien aimé molimo ya mbindo avant akota na katikati na vie ya motu esengeli amona yo pesi ye nzela avant azala opérationnel esengeli amona nzela ya kokotela esengeli amona lidusu ya kokotela esengeli amona voie d'entrée to issue mpe lidusu oyo yo moko moto okofungola yango motu moko te aya kofungola lidusu wana mpo na yo se bobele yo moko yesu azoloba je me tiens à la porte et je frappe ofungoli ngai nakoti akangeli ngai porte nakota te bien aimé mais malheureusement epamoni satana eza te katelemi na porte yo ofungola kaka nde akota soki ofungoli ya kotuna te soki amoni yango eza polele ya kotuna te sala la différence yesu nde aza na bapolitese ebele azozela yo fungola mpe opesa ye accès tandis que le monde des ténèbres bango makambu kutu yaki ofungola mpe sa porte d'entrée ou accès sa accès ye kaka so amoni kaka yo ofungoli porte ya côté. c'est pour cela bien aimé quant aux esprits oyo ba bamilimo ya et esengeli toyeba na vivre avec beaucoup de souplesse et beaucoup de prudence en gardant les portes fermées. C'est pourquoi la Bible dit, le diable rôde tout autour comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Azako tambola tambola pembeni pembeni ton zinga zinga koluka nani akolia toko salama Ça dit que moindre faux pas ya Il en est de même dans le monde des esprits plutôt na esprit oyo tobengi l'esprit de mort alukaka kaka porte alukaka ofungola ekuke mpe so oso ofungola ekuke ye akoti na ye eh, akota na ye atuna autorisation te amoni kaka porte polele aza dedans cela étant mes frères e toza koyekola badifférente porte oyo oh milimo côté ekotelaka la toyeba mpe na kokanga yango sito na libela pesanga amen ngana avancer avance tika lola nzambe apambola yo yo moto ma makambo yo yango elongo na mosali votre humble serviteur le pasteur kalala bien aimé yoka la porte la plus grande mpona bana na nzambe c'est à tout moment oyo moto ozali koseloigne na, prince, na présence ya nzambe to na baprecepte na ye tiango na motu na yo frère tiango na motu na yo sœur chaque fois koza koseloigne na présence ya nzambe Il y a plusieurs sortes d'éloignement. Premièrement, à travers la désobéissance de la parole de Dieu. Et a déjà, sort d'éloignement. nzambe principe na yo sala boy, boye apeso principe na nous opposé na ye nous mais au bois na ya me ndeko iba nous na ka malembe malembe mpe komitia à la merci de l'ennemi oyo akosakanela yo tomonaki yango epa samson azalaki toujours korespecte baprincipe to baprecepte ya nzambe agarda basuki na ye ndenge nzambe arekomandaki batrese likolo na motu na ye kaka sambo lokola 7 ndenge balobaki ndeko na nga rasoir eleka na motu na ye te tomona ndeko oyo na nkombo ya on appelle comment samson nzambe azalaki na ye elongo mpe azalaki makasi korenverse bamilie na bamilie ya bato na camp adverse na camp bafilistin tandis que mes bien aimés dans le seigneur le jour où afungoli ekuke afungoli porte mpe atekisi oyo ezalaki bongo euh, on appelle ça comment droit na ye denes ere atekisi capacité na ye wana directement mes amis akati basuki na ye alongoli batrese likolo na motu tomoni ke liwa ezalaki so mosika te ndeko na yango on a commencé par lui crever les yeux miso ya moto monene lokola ndeko oyo na nkombo ya samson bien aimé ekoti mai samson batoboli ye misu samson moto makasi bakangi basinga samson akómi prisonnier parce que aséloigne na baprincipe ya nzambe papa mama yebaki chaque fois oza kosécarte na présence ya nzambe oza koatire présence ya moni satana et l'esprit de mort peut pénétrer n'importe quand n'importe comment sikoyo tokei na badétail sikoyo première porte dieu nous interdit de communier ou de causer, de communiquer avec les personnes décédées. Ce sont deux mondes différents. Deux mondes ben, différents. soki oza na poso osola bato bakufa alors senga na nzambe amema yo mpe okende na séjour na bango eh, osoyano facilement bino na bino kuna mais soki oza na posa nano oza na kati na monde oyo parce que nalingaki yaya na ngai mingi parce que nalingaki petit frère o oh, petite sœur na ngai ya kati ah mobali na ngai papa bana to mama bana na ngai ale ozwaka kaka foto mikolo nyonso moto asi akufa abandi kosolola kosolola kosolola na ye eh vraiment depuis au Kenda ngakutuna bana awa ngakutuna mobali na ye asika na zuide ngakutuna mwasi asika vraiment a bien été ngakutu famille boye boy bien aimé dans le seigneur ce sont des portes d'entrée oza kofungola ko fungola kofungolaka toujours na milimo akufa c'est ce qui fera que ozala oza lota oloti lelo milimo akufa baprie pour na yango babengani lobi ezongi lisusu ozokoningi kolota parce que yo moko la ba porte d'entrée ba point de contact quel rapport disent les saintes écritures y a-t-il entre les vivants et les morts quel est le rapport mes bien-aimés de ma grande question de ma grand point esengeli toyebana kososola yango nazosenga na yo frère na nga sœur na nga sosola bien comprendre malamu bamoma oyo toza kolekisa porte nini ofungolaka de force ambelaka na yo ebele me bapratike ya mike mike oyo eza bapoint de contact kote milimo wana eyaka tozokende rapidement parce que eza te enseignement te mais on va prier d'entrer d'entrée mon frère et ma soeur ezali bongo na matanga. il faut faire très attention à toutes les pratiques où esalema na ba matanga. na en tant que chrétien tu n'es pas appelé à faire toutes les pratiques Le bato daniel à babylone à komene comme mené par rapport à culture juive na bango ya bonzambe mais abané quand même vivre à babylone et cela n'a pas empêché la parmi la bah, plus importante personne influente dans le gouvernement. On l'a vu, il était là. Nous Nzamba Pambloum, tu dois rejoindre Bisso, partager Pena Baninga, partager na Facebook, dans ma groupe Facebook, partager Pena WhatsApp, permettre de moi si, mon bali, moi, mon peut connecter, peut à rejoindre Bisso pour participer na moment à prière. Oh. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux vivre comme Daniel. okomi mpe na matanga bato basali bacérémonie na bango mais yo participe te cela ne veut pas dire oleli ndeko na yo te to moninga na yo te to connaissance na yo te quel type de pratique il n'est pas dit que mpo balobaki yo olelaki ndeko na yo il faut kaka obanda kosola na ye na omwana chrétien mosusu nakabaka ata bible asambelaka mikolo nyonso me ye wana e pape e depuis okei papa otiki biso na banani e yaya otiki biso na banani c'est l'abomination ozokommunike na moto akufa mwana nzambe osala yango te bible eza kopekisa yango omona malheureusement na basalela nzambe misusu wana bainternet omona azokomela moninga na mosu mosala nzambe azokomela mwasi la ye to papa na ye akufaki mo par après archibishop eh, papa na ye molimo intel eh, vraiment euh, tu as été tout pour nous tu te causes avec qui opesanga référence biblique soit accès wana ya sona bato bakufa ndo mwana motu mosu azwa foto na ya cha foto ya mama na bango na kacha chambre c'est pas mauvais tu peux mettre la photo mabe nde obanda kozwaka na foto wana ne prenez aucune représentation quelconque ndekolanga sur les, au ciel sur la terre c'est pourquoi bien-aimé seigneur baza kointerdit biso na kati na bible tosambela marie nde passage oyo eza kosala ke kosambela marie ezala problème sino te biso tongi tosambela na biso ye mais lokola aza kokufa aza na séjour des morts akozela mpe enlèvement ya église mpo azala amata likolo nde biso tozokomprendre konanga on ne peut pas l'adorer on ne peut pas l'invoquer nde place oyo bandeko mosusu baza koinvoke yo oh, saint pierre saint paul e saint boye na boye ndeko bakufa bazali basali na nzambe nguya mais on ne peut pas les invoquer parce que ils font partie du séjour des morts bazelaka enlèvement son de la trompette nous les vivants toyeke beti pa tokomi transformer mais bible bango bayoka yango avant biso baprécédé biso est-ce que je parle à quelqu'un banda koloba na nzambe soki ose retrouve makambo ya mikemiki nazopesa oyo okendeki na batoussaint le 1er novembre tolobelaki yango na facebook lobi awa na youtube tolobelaki yango te okendaka na 1er novembre na bacimitière okende kobongisa batombo eza mabe te kobongisa tombo mais ezali mabe nde oyo bana kosolola na mbwato bakufa Eh, il y a Marie-Jeanne. Eh, il y a Janine. Depuis qu'il y a vraiment, bon, tu la yote, tu awa, pour le de ce de Seigneur, abomination. Et ce sont des portes d'entrée, Point de contact qui a minene, où ils ont belé. Bah, oya liwa, ils ont ne nzambe, Seigneur, lelo comprenant ces choses tozokende kokanga baporte wana mais avant tout, boya, tokanga yango tozorenonce ozoba nazoboya nazorenonce nazorejete nazobwakisa bapratike oyo oyo edama ndenge sala des fois na c'est ignorance des fois mpe nayebaki ba nalandaki lolenge baninga na sala te ba moto mabe na famille bien-aimé banda korenonce on la bible dit lui qui veut suivre jésus qu'il apprenne à porter sa croix eh même penda croix na yo na mukongo. C'est lui qui veut suivre Jésus et marcher pieusement en Christ. Bah, qu'on vous la persécuter, cause la maltraiter nabatu. Et ça via sacrifice vie chrétienne. Banda qu'on renonce banda ko rejeter, oyo nyonso osile sala comme pratique ya boye et que vous la une porte d'entrée kobenda milimo akufa kobenda milimo o ebeba milimo ya bato bakufa visita ko na pongi, na babutu pe même na katikati na moi banda na yango to tosengi ngolu pe mana nzambe na kombo na yesu éternel dieu tout puissant le dieu d'abraham le dieu d'isaac et d'israël topusani lisusu liboso ya trône na yo na 4,4 na pokwa yawe nalola tozorenonse toza koloba mawa na yo ekitela biso nkolo miséricorde na yo ekitela biso seigneur likolo na mabe tosili kosala mabe nyonso tolobi na maloba na mabanzo mpe na makanisi ngolu motema wana yo la biso jésus de nazareth Zalanzambe nzambe kolimbisa ndeko mwasi ndeko mobali mwana moke mokolo commettre komettre péché na sens o éternel des armées limbisa biso na mabe na pratique ya mabe na parole ya mabe na raisonnement, na acte abominable à travers o oh dieu tout-puissant Ba ya yambindun nzambe kitangulu. miséricorde pe na yo likolo na vie na biso sokola biso na makila longa. est écrit si quelqu'un reconnaît ses transgressions, les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Nango teko senga mawana yo, teko senga compassion na yo. Likolo na bomo l'imbi biso, limbisa ngai, limbisa ndeko mwasi, limbisa ndeko mobali, mwana moke mokolo, limbisa biso Jésus-Christ de Nazareth mpe toyei korenonse na bapraktike oyo c'est un mot? yango tokozongela yango du te dans le nom puissant de jésus tobandi korejete yango tobandi korenonse yango tobandi koboya yango dans le nom puissant de jésus-christ de nazareth tika pratiques praktike nyonso abominable ezala répéter le choses dans la fief, la famille Nabusso, peine à biscuit Au nom puissant de Jésus, To sambeli, tout Merci Seigneur. Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Yoka. En dehors, il y a ma pratique wana. Aho oh, tu ko renoncer na yango. Banda ko koloba na nzambe ba porte nyonso zalaki ya kofungwama. O ko ebande la nzela ya kokotela na vie na nga na bandoto na nga na bamoma ba eh, na ngai eh. des fois na makanisi na nga. ombre nyonso ya kufa bandeko akompagne nga koza bapratike oyo lelo naye korejete yango naye kokanga bikuke wana ekangama au nom de jésus christ de nazareth banda kokanga baporte nyonso ya mabe ekangama oyo no toyuti koenumere ebanda kozala ferme tosambeli Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, te bandi kanga bikuke nyonso to fungola Qui, à travers ba pratique au moto nzamba ici Seigneur Dieu naza ko renoncer, na ba porte nyonso fungwama na kat na sens o e kangama na kombo na Jésus et kangama libela na libela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé yo kaba porte misusu motu moko alobala nga paster ngai natikala kokende te nakendaka na babiloko wana te nasala mpe bapraktike wana te c'est une très bonne chose des fois moko na bamembre de famille akufa yo ozalaki mwana moke bazwa basuki na bino bamanzaka na bino bakunda yango na kati na tombo de fois papa na bino eh, ozali bana mike yo tikala oyebi yango te le point de contact eza bavoi oyo milimo eoperaka mpona kokɔta en communication na bato baza physique tomoni yango jésus christ de nazareth aza kosalela yango mpona komonisa aveugle azwi asali potopoto azwi potopoto sable atie akrache asali potopoto aplike na miso tomoni bapotre basali bamouchoir kiyunga azwi mpena mouchoir ndeko nanga bamami apotre na nzoto mpe bamemi mouchoir wana na village na bavillage lointain baye kopakola bamalade bamalade babiki le point de contact tomoni élise dans ancien testament koloba général syrien kota na 44 na mai sopa na sokola 7 fois ozokota ozozinda 7 fois zinda eh, azindi mpena 1 2 3 ntina 7e fois tomoni de na biso prophète et plutôt général syrien malade ya mbala to lepre oyekangaki na nzoto et elongo epe sokwami de manière miraculeuse c'est-à-dire que l'esprit de guérison Est en contact nanzo à travers le service y un point de contact moi votre humble serviteur à travers l'huile d'onction à travers à ma je me souviens encore d'une maman on l'appelait maman regina elle s'est fait accompagner à maman chantal mon na dans l'église la pointe noire mama regina wana aye na mwana na ye ya mwasi azali na bagale bamakwanza mpenza nzoto mobimba tala makwanza ebele bamakwanza wana soki ezobimisa bamai don maladi elati kaka mwana nzoto ka mbala moko pa mwana akomi kosala bafievre ya makasi ndeko nanga bazopesa badipirone bazopesa bakisi oyo ekalmaka bafievre batonga nango rien bandi kobimisa bamai mwana bandi kosala bafievre bandi kolenga natalaka bayelinga mwana bayokisi na kati ya voiture balingeli puta na bi e eh, bamelinga ebembe to nini me moto azotambola quand même nde en mon espoir ah c'est bien de prêcher jésus mais c'est bien, c'est mieux de le démontrer ekomi sikoyo ndeko na ngai tosambela mpo na mwana baexplike nga ka na ye babi papa eza kaka ya mbala kata boye bamakwanzo ebandi obima ye ndiri bagalo ndiri moto aza na basida mwana moke ah eza bamalade basida te oyo motema kaka mema ya oloba eza te mwana moke boye nasali mpe la vie te vraiment eza nini kaka bien aimé l'esprit na kati na motema na kaka conviction osala point de contact nayoboki na ngambu kuna na boutique eza wana boyemela nga 3 bouteille ya omayo bato bayembi na pointe tuna bayebi omayo sadi babouteille ya mai ya baplastique oyo ndeko na nga bamemeli nga 3 bouteille natomboli yango likolo nasambeli mpo na yango na babi mai oyo ekóma makila na yesu ere mwana azomela mai oyo eke esala transfusion na kati na nzoto na ye ebengana basemence ya mamaladi oyo mpe mwana abika chaque jour une bouteille ya liboso premier jour ya mibale deuxième jour ya troisième jour ya suka mpe bopesanga témoignage nasambeli mpo na bango nasambeli mpo na mwana nafungoli monangi moko ale bameli babokende yango chaque fois soki mposa mai ameli kaka mai yo pendant ces trois jours amela mai ya mosusu te nde akenda premier jour deuxième jour ndeko na nga troisième jour avince ekoka bapota nyonso ekauki eh, bamakwanza ekauki mpenza etikeli baposo poso poso poso, poso. C'est pour vous dire que le monde des esprits, pour la communiquer des fois dans le monde physique, et se servir la matériel, peut pas point de contact. Or, et nyonso zan na zoto na yo. Yebaka ngo bien. Ezali yo mobimba. ya wana fo même dans na salon de coiffure au Kenya. Ce bateau à salon baza mpe bato ya misala ndeko na bango avec kotravaille mpe na yo na suika otika kuna bamanzaka obwakaka ndeko na ngai baye korécupéré mpe à travers manzaka voi même plus loin makolo kaka kotambola kotambola etiki makolo na yo baempreinte na yo ya makolo bayaki korécupéré yango mpe batravaille yango nde omona bato mosusu nakendeki na ndako ya nganga basenga mbongo te nasala pele omo epa nganga kuna te motiki ya makolo no kuna te eyo tie mokongo ye arécupéreke makolo wana azwi yo mobimba bien aimé on parlera des points de contact un jour mais na tel ce que des fois eloko na yo moko songolo ekenda na tombo elongo na papa eza na bafami misusu ndenge wana mpo bazala connecte oyo tozwa chance ya papa oyo tozala protege na papa bazwi basuki na bino bakataka na bino basuki babwaka kuna bazo bakataka na bino bamanzaka babwaka kuna bazo bakataka bino babilamba baekenda kuna bazo bafoto na bino babwaka batya kuna bakunda kuna bien aime ya de se personne batambolaka ndenge wana me milimo na bango Et Tikala Kunana, ces jours de mort, et ces gens de trucs doivent être brisés pour que ma bah, réclamation, bah, esprit de mort, et libérer Vinayo et perdre contrôle à Vinayo. Non, c'est Pelaskasi, bana ko tombe la voix na yo, ou ben ko renoncer. Na ba genre nyonso, ba sorte nyonso, ba pratique. Ya ndenge wana, ceux qui participent à un ba salabino, tout comme pe ba salabino, tout comme posano, yebi mais eza na babiloko s'il si a des choses comme ça, seulement sans que vous la conscient mais oza kokoba na pour casser les lois. banda renoncer na yango la bible déclare l'âme qui pêche c'est celle qui mourra banda sacola, banda déclarer dans le nom de jésus oyo nyonso ba point de contact consciemment ou inconsciemment na kota na kat na réseau moko songolo kota na kat na communication moko na monde désespéré d'une manière ou d'une autre na pokwa to na lelo, na na naye renoncer na yango naye rejeter yango au nom puissant de jésus christ telemela, to sakoli na kombo na yesu aleluya dieu tout-puissant na ki bomwana na biso nzambe bapratike ebele esalema nzambe baoyo toyebi na oyo to te c'est pourquoi na pourquoi ya lelo papa bitu te provenir na bafamille oyo oh, bato baboti bande kosambela ba bayebaki te makambo ebele ah, bokoko ezalaki la rencontre na volonté na yo seigneur notre dieu des fois en guise ya protection ba manto na biso manzaka ba trace batrasa makolo seigneur Dieu. Maman, loba, na biso de loba. Et tira la conception en contact direct avec le monde des esprits dans les séjours de mort. Na pourquoi oyo oh, tu es renoncer na yango. Pratique nyon se salé, Consciemment ou inconsciemment contact na contact na monde des esprits de mort en korejete yango naye renoncer na yango au nom de jésus-christ de nazareth bien aimé banda beta maboko banda kodeklare divorce banda kata lien wana banda kata association wana banda kata jointure wana au nom de jésus-christ de nazareth banda kata yango tout ça tout ça ko boya, na combo na jésus éternel dieu tout puissant na katikati na butu ya lelo téléméla point de contact nyonso avec le monde des ténèbres avec le séjour des morts porte nyonso Isaïe qui porte d'entrée point de contact nyonso naye kanga yango na butu ya lelo dans le nom puissant de jésus jésus-christ etelema banda intervenir na via motu moko moko na moko na bana na yo na pokwa oyo toye la miango miango nyonso mongunia ereliaki biso seigneur na le monde des démons dans le monde de ces jours de mort dans le nom de jésus nazo rejeté nazo renoncé nazo boya balian nyonso oyo consciemment inclus ou inconsciemment kombo nango rejet au nom de jésus christ de nazareth bien aimé nzambe apambola yo yo tozosambela bien tozokoba na losambo mon frère ma soeur toza kokoba na baprière quel rapport y a-t-il entre les vivants et les morts Quel rapport y a-t-il entre les vivants et les morts tomoni jésus-christ de nazareth invité à aya à lazare aza malade à ce à occupé na ngambo ya jérusalem avons nde jérusalem na bethlehem na betanie ezalaki bamboka moko très proche Et autant convenable yesu ayaki kozonga na katikati na Bethanie. akuta boye moninga na ye intime na ye deja aza akufi babengi lazare yesu alobi bolakisanga kote bokundi ye nga nakende koresusite ye mes frères et sœurs en christ bamonaki lokola baje yesu amemi bango bakomi kuna bamemi ye kote bakundaki lazare adéclaré mpe invoqué abeleli là c'est le dieu le créateur le fils du Dieu est très haut oh, s'adresse s'adresser la mort pour ramener à la vie abeleli bagangi lazare Laza. ndeko Ndekonanga. nga moto déjà 3 ou 4 jours passés. Bande ne propre Maître bazo que ça sonne pamba kuna Yazo Pola déjà Yesu a dit, c'est moi la résurrection et la vie. Lazare sort. ndeko na nga lazare abimaka te abimi yoka sikoyo eloko moko alobi lokola abimi aza kovivre me soki botiki ye na bakorde to basinga oyo bakangi ye na maboko na makolo bokosunga ye te Alors, qu'est-ce qu'il lui faut Il faut beau délier. Ma boko, beau délier. Ma colo. Pour que à vivre comme tout homme, la libre, à se déplacer, le col à montagnons. Pourquoi devrait-il l'attacher car ma colo na ma boko c'est pour le maîtriser. D'après ma culture na il se disait que tant mon a koufaka, ce bati qui est bon sans ma boko na kolo a robima pas bato. Alors il faut maîtriser l'esprit. Là c'est par rapport aux pratiques et à la culture nabango. Bien aimé, ma ba liwa oyo na ba réalité na ba réalité mes frères eza na réalité na réalité Alors c'est peut-être epuis la bino mpona Et puis dans les 10 minutes qui restent avant de clôturer une heure ma biso prière Et longo, je vous reviens dans une minute dans l'entretemps profitez-en pour partager et inviter les autres gloire soit rendue à Dieu, louange et honneur soient rendus à l'éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur Yoga, ba culture Yoka oh coutume na biso oh, na mboka na biso oh, na village na biso keba boye na boye ndenge wana kosakana na biloko wana c'est des choses des pratiques oyo ça koexiste des fois <laughs> yo monana ba blague mais eza la réalité. na bête le deya solo, oh je provenais d'un voyage missionnaire. J'étais déjà célibataire parce qu'avant que le voyage missionnaire en Andofa ne soit pas batouté, je vivais déjà chez moi. Célibataire. Na quel voyage missionnaire n'est Quelques mois avant la balle. Il fait un quitté la nan, pas maman qui na mon boye na rigini. pas mon nene kara ba côté, on a ba côté monseigneur. Euh, Chibangu, quelque chose comme ça, vraiment Cardinal Madou, là, vous voyez les secteurs là. Quartier moko vraiment résidentiel. Ndekonanga, nanga, komi kuna na komi, na yambinga pe bien, villa, apesi une pe chambre, pièce moko bien douche na kati bilo nyonso. En attendant na luka ndako kofuté là en tant que célibataire du sous. Bien aimé, ba petit frère na bakousin misusu babetenga lisolo mpo bagrand nyonso to asi bavoyage bakendaki bapoto balobi vie nde eza boye biso toyokaka bamilimu awawa ah, oh, oh, toyokaka ye eh, moko bamakolo ya moto aza tambola tous <laughs> bien aimé dans le seigneur abia ah, bon eh. parce que bamakolo lupango wana azali motu moko vraiment avancer dans le monde des esprits vous comprenez je me souviens encore, bah, série à Koufaka. Je participais à la matanga, on a quelques nuits. Il fallait. Il y a kobima. Parce que tout le ma casse na katia melimo. Il fallait vraiment cardinal. Aya. Na monseigneur, mon pe aya wana. Na un homme politique, mon Je me souviens de cette nuit-là, j'étais là. Aya pe wana baza la trois bagues écoute na chambre haute na yekuna. cap cap cap moto à na chambre côté de na chambre, porte efungwami Twa porte même, bien aimé le monde des esprits existe côté <laughs> de na douche tswa mai na, na pompe à froid ezokule à laver. ozobina moto azosukola azonika nzoto cwa cwa cwa cwa motu te 2 heures du matin soki 3 heures du matin <laughs> bien aimé dans le seigneur nabi nazolota to nazolota te natala mpenza bo naolota te naomona naomona motu te ozwaka na ngambo mosusu wana na chambre mosusu wana twa porte à douche esili paso akangi pasoir pwa akangi porte à douche ale ye wana makolo tak tak tak tak akei nde omoni bakende kokanga makolo ya nani ya lazare keba sikoyo oza mwana nzambe eske kokota na babiloko wana bapratike wana to kokota te nde babiloko mosusu ya fanda na se après 40 jours ya matanga e surtout bamama nde basibisa babiloko wana 40 jours bakanga oso mpe nini wana elamba mwindu e Eh, binobana, bofanda, sur 40 jours, 80 jours, ni boite, pratique, boite, mais c'est des pratiques des fois bizarres. Mais il y a des grandes portes d'entrée. Côté ma famille, côté la capelle du sous Pour imposer tout l'esprit des morts. Sur Sakani, ba récupérer Pébino dans la Ah, tu canzama pas yo yesu pesa mitindo abi lazare oyo auti obima na séjour de mort Pour vivre na Kinya, bokata Basingo. Basingo yo oyo kanga kiye. Bokata bokata maboko wana bakangi basinga na makolo na ye basinga mo reza kuna na yango clair bokata katango. katango. comme ça le petit va vivre encore un homme épanoui ah mon frère et ma soeur n'ayez te quel type de cérémonie salima? eh, na, na mort ya mama to ya papa na bino eyaki ngani oyo akendeki basali bino bapratike nini boleka na makolo ya nani des fois basingamo ekangama kuna bavi moko vi na ekoma na baproblème depuis bacérémonie moko songolo esalemelaka yo yesu azoloba bolibere basinga lazare pour que lazare vive en homme épanoui nazotuna yo ndeko mobali mpe ndeko mwasi tu as participé à quel type de cérémonie na bamatanga bosokolasukola bamaboko bino nyonso tu bokenda kolobaloba maloba mwana cimetière oh, papa oza kokende protection na biso eza lisusu te totikali expose lelo protection eza lisusu te maloba olobaka quel type de cérémonie eza kokanga o kino lelo moya okende so mosika eza te papa otiki biso ntela ntela akóma mpe kotelengana mpe ya solo okóma sans, sans, sans, sans, sans précision na makambo nyonso oza kosala tu fais des choses en tatonnant elongo mpenaka ya pose boye eza te tanto tanto tanto okoti libala tanto bomi na yo tanto oza mobali ya vi na ngai te tanto papa na bana na ngai tanto okomi kotelengana oza sans, sans, sans, sans position fixe maloba moko obimisaka eza corps de Kanga lazare ebandi koréclame toujours na des morts, ils yesu abi po vivre un homme épanoui bokata singa wana twana besoin motu nyonso lelo obana kokata basinga ya lazare soki eza maloba yo olobaki soki eza déclaration to bapropos osalaki Ce ça bapratique pratiquement quelconque osalaki oleka na sa ko lo noko boparticipe na kati na baseremonie to banimero moko mystike banda korenonse na yango banda koboya banda koboya pratique nyonso banzolo bakata bino maloba baloba ba cérémonie ba maya mungwa ba supreme ndako ibo baluka lupango pendant combien de fois boparticipe na baseremonie nocturne petit kababilembo bokota na contact na communication na monde mon songolo banda koloba na nzambe père éternel lelo na butwa lelo na prière à libota oyo nazobima nazo ete okamola pe libota na na jour des morts, na communication dans le monde des démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Mandako Sakola, Alléluia, éternel Dieu des armées, na pourquoi Allélo, na bandiko renoncer, na boya, na boya na komboa Jésus, na zo renoncer na komboa Jésus, ba pratique nyonso, ba point de contact nyonso, ba communication nyonso, na jours des monde des ténèbres, na ko renoncer na yango, au nom puissant de Jésus, ngai Patrick nazoboya, onyonseli ko relier ngai na séjour de mort. Aïe ah, eh, Yahweh, ezala ba pratique, ezala ba maloba, ezala ba alliance, ba pacte prononcé nangai ngai moko na bamboti na ngai na bandeko nanga pratique nyonso acte nyonso cérémonie nyonso consciemment ou inconsciemment kotenga na participer seigneur na lelo na buto lelo naye renoncer na yango dans le nom puissant de jésus oh père éternel oyo nyonso na biso na famille We kanga libota mobimba à travers bapratique ceremony, bacérémonie bamai biloko, banzoloko bakata biso babiloko ba suki ba manzaka, tozo telemela yango tozo telemela, na zo boya, na zo boya. la bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue yango lelo na yena volonté na ngamoko, na kombo na masia, ko telemela, ba pratique nions obscène bapratique nions malveillante bapratique nyonso diabolique diaboliques, yon na n'ango, volontairement ou involontairement au nom de jésus-christ de nazareth banda ko renoncer de konangai, boya yango la bible déclare la vie et la mort sont pouvoir de ta langue ndenge oza koboya yango wana eza kokabwana na yo ezokende na nkombo na yesu nazokabwana na bino na nkombo ya jésus na butwa lelo natelemeli bino na ntongo ya lelo naza kokata baalliance naza kobrise yango au nom de jésus-christ de nazareth bien aimé tokende na suka mepelisa lisusu moto pelisa moto La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais, bien aimé, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, mais en confessant de la bouche qu'on parvient à la justification. hey, toza koinvite yo na séjour des morts nde bando toza kolota bato baza koya kobimelaka yo baza kobengaka yo na basigne yaka yaka yaka ndoza kolala bango bazoya bazingi yo na mbetu bazingi yo mbetu na yo to place olali baza kosala baincantation baimprécation baza convoquer na monde na bango bien aimé tu as la capacité dans le nom de jésus-christ ya kobare bango zela la bible déclare ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau qu'on rappelait œuvre ya Golgotha olobana yesu osombanga na makila na yo otangisaki na croix comme moi dans nzambe membre de église la bible dit le séjour des morts ne prévaudra point contre nous l'église oyo aza kobenga ko convoquer mon nga mon mon lemananga nzoto na nga vie nanga, étoile nanga. dans le séjour des morts c'est illégalement azosala parce que au boyi orenonse ma pratique na ye au mabe oso boyi na vie na bango place ko kutana au renoncer dans ma pratique nous abominable au sokwami na makila na Yesu Masia tu fais partie de l'église corps du Christ la Bible dit le séjour des morts ne va pas dominer sur toi yango banako rappeler bango botala makila na Yesu du na corps nanga na âme nanga na esprit nanga les mots. lembo loba na yesu tika makila na ko ganga kokrie bana ko crier. ko justifier ngai bisika nyonso oyo voi moko etombwami eza na butu alobi na butu alelo na babutu ekoyaka partout voi ekotombwama mpo na koreklame molimo na nga molema na nga nzoto na nga etre na nga mobimba que ton sang crie plus fort et l'emporte sur cette, voix maléfique yesu abi le sang de jésus crie plus fort que le sang d'abel banda la makila na yesu ko kokrie na hotele nyonso kote baza réclamer na famille kote baza réclamer na séjour de mort que le sang de jésus crie pour te sécuriser te témoigner que tu es un mis à part tu es une personne rachetée à un grand prix au prix du sang de l'agneau banda confesser victoire pe la makila na jésus sambeli na kombo na yesu Alléluia éternel dieu tout puissant le dieu d'abraham le dieu d'isaac le dieu d'israël na pourquoi lelo seigneur toye kosakola toza kosakola na nkombo na jésus ete makila na yo nkolo oyo osopaki na kroi ya kolukuta oyo elobaka koleka makila ya bel oyo elobaka koleka makila ya bato na bani kosenga ete makila na yo ebanda kokrie ebanda konganga likolo na corps âme esprit nanga corps âme esprit libota nanga mobimba moko na moko na ba oyanga seigneur et ami, moi et la maison nous servirons l'éternel et komami sousou crois en Jésus-Christ tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est pourquoi Nabutu oh, le sang de Jésus, le sang qui parle mieux, plus que le sang d'Abel, et banako crié, crier... m'esprit, ya moko na moko na biso, place au malade, pour condamné na liwa, makilani so crié, puissance puissance y a poison satanique bah, et ça l'a confronté par le sang de Jésus place ma beta qui flèche et tobe la tension la problème aux opérations y kili et même on a liwa que le sang de Christ neutralise le venin le poison y a malade côté oh, ba au oba bongisa qui accident so mis sur ma sumasia et tapisser chemin na yo la pour zonga sans aucun accident place ba qui ki a na ngai empoisonnement ma assassinat appelle seulement ces et frappé d'aveuglement ba ennemi à vina yo carté mon anzela na yo wa ko résistance mon panga ba ange na nzambe parce que tu es mis à part le sang de Christ Jésus christ na tout comme pena moi wa ko pour récupérer amnon na butu na sa pongi akutana na ange de l'éternel pe makelen seulement est troublé à travers les cris le cri plus fort le cri de l'agneau que le sang de Jésus parle en faveur de ta famille ba kila na seulement na ko crier en faveur ya ndako no mobimba banda sakula makambo Et nazo kosakola que le dieu tout puissant nous sécurise sécurise nos familles sécurise nos corps nos âmes et nos esprits que le sang de christ l'emporte sur les cris des méchants de ceux qui en veulent à ta destinée qu'ils entendent l'Esprit qui parle... qui crie plus fort que le sang d'abel yawe ma puissance amakila na yesu ezojinga mabota na biso ezojinga mibali basi na biso ezojinga bana biso na biso ezojinga bandeko na biso sang de l'agneau na misala salaka. na banzela totambolaka na bambi lalaka. na bandako na biso na balento le sang de l'agneau le sang qui crie plus que le séjour des morts au nom de jésus-christ de nazareth tika ba ya nzambe sécurisé, yo nazo sakola likona motu moko tika ba ya nzambe basekurize libota na yo ozokende la mpo na bandeko na yo tokende kosilisa wana bandeko na yo nyonso baza malade obaza na ba sérieux problème obaza na pas na prison na ba hôpitaux obaza hospitalisé te baza na mandat na ba situation difficile obaza traversé ba moment moko chaotique obaza visité par des séjours des morts baza prêt comme monde des esprits na comme souba occultiste banda koloba na ma makila na yo ebomba moko na moko na libota na ngai banda na yo moko mobali na yo mwasi na yo bana na yo bandeko na yo sambeli na cousin ba oncle ba tante baoncle batante éternel dieu des armées na katkat na butu oyo to komibomba na bomba na makila na yo bande ko na biso boti na yaya ba tante ba oncle ba cousin ba cousine dans le sang précieux de Jésus nous avons ainsi prié nous disons merci Seigneur Jésus-Christ que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement à la présentation de cette émission, c'était votre humble serviteur, l'homme de la continuité des actes des apôtres, le pasteur Kalala, homme de Dieu. la papa, maman, yo moto ozali branché mpe scotché oyeba na kopartage lisusu video oyo mpe oyeba na kokumisa nzambe mpona mwa oyo touti ça, ensemble et longo nabino encore une fois que le bon dieu vous bénisse qu'il vous bénisse abondamment allez à la présentation c'était votre humble serviteur l'homme de la continuité des actes des apôtres le pasteur Kalala votre humble serviteur, l'homme de Dieu, que les dieux tout puissants vous arrose et qu'il vous bénisse richement. Donc, on contacter Bissot, le pasteur répond au plus 1 331 262 49 03. De répéter pendant une meilleure audition, votre humble serviteur, le pasteur Kalala, Azo répondre bon, on a plus 1 331 262 49 03. C'est donc par ce coordonnées téléphoniques que l'homme de Dieu a répondu à nzela Nayango page facebook la dans quelques 30 minutes pour la émission Nabuso, temps de prière agressive quant à moi je vous dis bye bye à demain à la même heure pour la suite il a programme y a le que dieu vous bénisse bye bye à demain apambola bino mpe apambola bino ya mingi koleka